Hello, saya Muhammad Aziz. Saya Muhammad Fakri. Saya Abdullah Mirul. Kami dari Pulau Peace. No. Wah. Dan dalam channel kami ni kami akan bermain game, yeah. membuat Vlogger. video, vlog dan uh, setiap setiap hari Jumaat kita akan buat uh, Friday, Friday with Peace, Peace Noah. Noah. Ya. Yeah? Dan dan ini kita akan mulakan dengan saya Lambang saya peace yang bawah ni Nampak yeah, guys? Lambang peace eh? Ya? Yeah? Ha ni No no No, no. yang no. no no Yang ni wah Wah muka nampak, hodoh eh? Dia menakutkan hey. Eh, wah ha, nampak <laughs> Lebih kurang yeah, ya, Lebih kurang Dan kan? ini adalah video pertama kami Jadi eh. tolonglah tengok Tolonglah Support tolonglah subscribe uh, channel kami. Yes. Terima kasih. Jadi kita akan buat video sekejap lagi. Dan kita uh, ya kita akan main game. Tengoklah nanti ya tunggu ya. Okey. Siap. Profess.